Hoje eu vou fazer um vídeo completamente diferente do que normalmente eu faço aqui para você que acompanha o canal do Entendendo iPhone. Inclusive, antes de eu falar sobre o que é esse vídeo, aproveita esse momento para se inscrever no canal, como também toque no sininho para todas as notificações assim que um vídeo for liberado, você receber e não perder mais nenhum vídeo. Continuando, o vídeo de hoje eu vou falar dos três principais acessórios que qualquer pessoa que possui um iPhone ou iPad deve ter. Depois de muita pesquisa, foi difícil escolher somente esses três, porém, chegamos à conclusão e eu vou te mostrar agora quais são eles. Eu vou começar com o um acessório clássico. Esse não pode faltar de maneira hipótese alguma, que é a bateria externa. Por que, que uma bateria externa é super importante? Quem aqui não fica utilizando o iPhone a todo momento? E não é toda hora que a gente tem uma tomada e para dar carga, carga, carga, carga no iPhone. Inclusive, se você utiliza o seu iPhone para meios de pagamento com o Apple Pay, você pode ficar sem a sua carteira, você pode ficar sem internet. Agora, se o seu iPhone ficar sem bateria, você não vai conseguir utilizar para fazer o pagamento. Então, por isso que eu aconselho demais você ter uma bateria externa. Detalhe, observe se aqui você comprar possui duas portas ou então mais. Por quê? Você pode querer carregar mais de um produto, o seu iPhone, como também o iPhone de um amigo seu, ou então o seu iPhone e um iPad. Por isso eu acho super importante você ter uma bateria com duas portas, pelo menos. Existem casos, por exemplo, quando eu vou viajar, eu utilizo a maior. Du, dê aqui a minha. Que é o quê? Essa daqui eu tenho três portas. E porque ela é maior, olha só a diferença de tamanho. Por quê? Essa daqui, logicamente, ela tem mais carga e assim eu vou carregar mais vezes o meu iPhone. Essa daqui é mais portátil, como também existem baterias menores, Aí agora vai do seu gosto se você quer uma bateria mais portátil, porém vai carregar menos vezes, você vai precisar carregar mais a sua bateria e assim você vai sempre ter uma carga a mais para o seu iPhone na sua bolsa, na sua mochila, em qualquer lugar. Vamos então para o segundo acessório que eu acho super importante, porque quem é que não gosta de escutar várias músicas, de assistir vários vídeos no seu computador, no seu iPhone, no seu iPad? Então, o segundo acessório é a caixinha Bluetooth. A caixinha de som Bluetooth é super importante porque existem momentos que você está em uma reunião com amigos e você quer escutar uma música ambiente Existem momentos que você está no banho e quer escutar uma boa música. O que é que você faz? coloca a caixinha de som Bluetooth. E nesse tamanho, você pode carregar a qualquer momento e para qualquer lugar com você. É super portátil, você não tem fios e a qualquer momento você pode tirar da sua mochila, da sua mala, ligar a caixinha de som Bluetooth e curtir uma boa música ou então assistir um bom filme no seu iPad conectado à caixinha de som e com certeza a sua experiência será totalmente diferente. E aí você com certeza já vai me falar, eu sei, tô lendo aqui do outro lado. Marília, e a HomePod? Como é que ela é? Não é uma boa caixinha, a HomePod é uma excelente caixinha. Porém, o foco dela é completamente diferente de uma caixinha dessa. Aqui você está falando de portabilidade, algo que você vai poder utilizar e levar com você facilmente para qualquer lugar. A HomePod é muito mais pesada e tem a exigência que precisa estar conectada na energia. Então, é um outro produto para um outro tipo de situação. E é óbvio que eu guardei o melhor acessório para o final, que é o Pop Socket. E eu confesso também que eu fui assim, eu não queria de forma alguma aceitar esse acessório. Eu olhava para ele e falava: "Não, para que que isso serve? Não tem utilidade". Até que Eduardo me convenceu e falou: "Use, e é a mesma coisa que eu vou falar nesse vídeo para você. Se você tiver a oportunidade de utilizar um pop socket, utilize. E eu vou te mostrar ele instalado em um iPhone que você coloca na parte traseira e você pode utilizar em diversas situações. Vou exemplificar duas delas. A primeira, você está no avião ou então você está jantando, almoçando sozinho e quer aproveitar esse momento para assistir a um vídeo. O que é que você pode fazer? Estica o pop socket, porque ele encolhe e estica, apoia na mesa e assiste ao vídeo sem precisar ficar segurando seu iPhone. Isso é super válido e eu utilizo muito quando eu estou no avião. E a segunda forma é para você fazer filmagens e fotos. É muito mais prático, principalmente se você possui um iPhone modelo Plus, que são maiores, você apoiar o iPhone dessa forma para fazer a foto é muito mais prático do que você ter que segurar ele assim. Você tem o apoio melhor e com certeza as suas fotos e as suas filmagens ficarão bem legais. Observação que eu me lembrei agora aqui com o iPhone na minha mão. Você vai ter uma segurança muito melhor para você apoiar o seu iPhone tanto nas fotos como também nas filmagens. Não é só praticidade, é também segurança. E agora que chegamos ao final desse vídeo, coloque aqui nos comentários se você quer que eu fale mais especificamente de alguns desses acessórios e até se você quer escutar a Marília falando de algum outro acessório na categoria de educação, mobilidade, de refeição, que mais? Viagem. Viagem, que mais? Saúde. Saúde. O que você quiser. Coloque aqui nos comentários que a gente vai ler e assim, quem sabe, eu vou falar do acessório que você escolheu. Por hoje é só e até a próxima!